Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu sosial şəbəkələrdə Orduxan Teymurxan kimi tanınan Hollandiyada yaşayan siyasi emigrant bloger Orduxan Teymurxanoğlu Bəbirova qarşı cinayət işi qaldırıb. Onun haqqında rəsmi axtarış elan edilib. Məlumatda cinayət işinin qaldırılması barədə qərarın noyabrın 29-da Bakı şəhər Nəsimi rayon məhkəməsində verildiyi qeyd olunur. Orduxan Teymurxan 214.2 Terrorizmə açıq çağırış 220.2 kütləvi ixtişaşları təşkil edilməsi 281.2 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar maddələri ilə ittiham olunur. Bu barədə Orduxan Teymurxan canlı yayım açaraq Hollandiya polisində olduğunu qeyd edib. Bir daha sizi salamlayıram, hörmətlə vətənlərim Azərbaycanlılar. Mən artıq e, polis bölməsində oldum. Yəni e, polislə və mənim vəkilimlə elə burada polis bölməsində görüşdüm. Əsas sizə çatdırmaq istəyirəm ki, e, yəni mən indi bu dəqiqədə hələ polis bölməsinin qarşısındayam. Mənim daha bir neçə görüşüm olacaq. Daxili İşlər Nazirliyində belə yəni görüş təyin edəcəklər mənimlə və e, bu bundan biraz öncə demişdim ki, bundan biraz öncə mən demişdim ki, e, gedəcəm Interpolun Hollandiyada olan e, bölməsinə. Əfsuslar olsun ki, Interpolun Avropada təkcə təkcə Fransada, Lyon şəhərindədir. Mənim vəkilimin mənə çatdırdığı informasiyaya görə təkcə Lyon şəhərində var e, Interpolun e, bölməsi. Daha sonra siyasi fəal bloger Orduxan Teymurxan Meydan TV-yə canlı yayına qatılıb və aparıcının suallarını cavablandırıb və qeyd edib ki, ona qarşı açılan cinayət işi əsassızdır və o dövlət əleyhinə çağırışlar etməyib. olunmuş e, e, məqalələri göndərdilər. E, mən birinci doğrusu e, elə bildim ki, zarafatdır. Yəni e, hakimiyyətin bu qədər e, e, yanlış addım atmasına bu qədər bunların doğrudan da üzr istəyirəm e, bu sözümə görə ağılsız olduqlarına inanmırdım. Amma gördüm ki, ciddi mənbələrdir. E, ondan sonra inandım və göndərən adamlar da doğrudan da çox ciddi adamlardı. E, və bir e, müddət şok keçirdim. Yəni dedim bunlar doğrudan çaşıblar. Amma görürsünüz ki, artıq bütün saytlarda, bütün qəzetlərdə, jurnallarda dərc olunub artıq ki, bəs bunlar belə bir addıma, e, addıma atıblar. Orduxan, bəs səbəb kimi nə göstərilib? Niyə sizə cinayət işi açılıb? Ə, cinayət məcəlləsinin fərqli maddələri ilə ə, e, iş açılıb. Ə, e, doğrusu Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsini mən heç nə bir şu hüquqşünas deyiləm, doğru bilmirəm, amma o məqa, ə, maddələrdən mən belə ə, çıxarış çıxardım ki, ə, E, terrora çağırış, e, kütləvi ixtişaşlara çağırış, e, yəni polisə müqavimət göstərin, polisə qarşı durma yaranın, belə-belə şeylər. Amma mənim üçün çox maraqlısı budur ki, bunları hardan götürüblər bunlar? Əgər bu belə bir doğrudan da ciddi bir cinayət işi açıblarsa, hansı mənbələrdən götürüblər? Mən mən xatırladığım qədər mən heç vaxt heç yerdə belə bir çağırışları etməmişəm.